الله تعالى وبركاته معكم دارك هيرو من قناة فورتنايت بالعربية اليوم جايب لكم جميع السكنات القادمة قريبا إن شاء الله إلى فورتنايت أتمنى من كل واحد مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعلوا الجرس لايك للفيديو وتعليق بسيط ولا تنسوا مشاركة الفيديو ويلا خلينا نشوف السكنات أول skin رح يكون معنا هو skin بنت من لوع legendary وسعره 2000 نقطة والآن مع ال skin الثاني ال skin الثاني نفس ال skin الأول بس رجال وسعره 2000 نقطة ويلا خلونا مع ال skin الثالث ال skin الثالث شكله حلو لابس قناع مضاد للغازات السامة وسعره 2000 نقطة من نوع legendary. وخلينا هلا مع ال skin الرابع ال skin الرابع يا شباب من نوع epic بس هذا ال skin ما راح ينزل بالايتم شوب راح تلاقوه بالمتجر ما بتقدروا تشتروه بمصاري اللعبة حقه خمسة دولار مع 600 نقطة بيعطوكم skin ومع 600 نقطة وهلا مع ال skin الخامس وهذا المفاجأة يلي مخبينا اياها ال skin المخفي ال skin السري هذا مجاني ما راح ينزل بالايتم شوب هذا راح يجيك بعد ما تخلص المهمات من الاسبوع الاول للسابع وتلاقي كل النجم السرية راح تاخد هذا ال skin بس تنتهي من كل المهمات ويلا خلينا مع ال skin اللي بعده ال skin اللي بعده يا شباب هو skin مجاني رح يجيك مع ال PlayStation Plus بس والله يا شباب ما بعرف اذا رح يجي للجميع او او للمشتركين بال PlayStation Plus او ما بعرف يا شباب بس هذا سكن نفس السكن المجاني اللي نزلوه قبل وهي البنت الزرقاء بس هذا شاب ويلا خلونا مع السكنات اللي بعدها يا شباب السكنات اللي بعدها هي سكنات كأس العالم 2018 في أكثر من بلد يا شباب وسعرها 1200 نقطة والله ما بعرف إذا لازم تشتري سكن واحد وبفيك تبدل بين الأعلام أو لازم تشتري كل سكن بعلمه وهيك بكون انتهينا من جميع السكنات المسربة ويلا خلينا مع المظلات المظلة الأولى اللي تطلع قدامكم حقها 1200 نقطة وهي الثانية كمان حقها 1200 نقطة المظلة الثالثة هي مظلة كأس العالم يا شباب وحقها 500 نقطة ويلا خلينا هلا مع الفؤوس الفأس الأول هو من نوع إبك وحقه 1500 نقطة بشوفه كتير حلو هالفأس بس حقه 1500 نقطة وهلا خلينا مع الفأس الثاني الفأس الثاني سعره 800 نقطة كمان هذا الفأس يا شباب سعره 800 نقطة وهذا الفأس الثالث اللي نفس السعر هو 800 نقطة أما الفأس اللي بعده هو فأس الكرة الذهبية سعره 500 نقطة شوفوا فأس كتير حلو بتوقع ناس كتير رح تحب تشتريه وسعره رخيص كمان هو 500 نقطة بس ويلا خلينا مع الرقصات هاي الرقصات قدامكم يا شباب المسرب إذا حابين تشوفوا الرقصات يا شباب رح تجدونه برابط أسفل هذا الفيديو بالوصف في جميع الرقصات كرقصات ومع أسعارها الكاملة وهيك بيكون انتهينا من جميع التسريبات آه، لهذا الأسبوع بتمنى يكون عجبكم الفيديو كان معكم دارك هيرو من قناة فورتنايت بالعربية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية سبسكرايب لايك comment, favorite,